Gracias y me amas, no puedo dejar de adorarte. Tú eres el creador, me nombraste y creada fui. Y en el vientre de mi madre tú me entretejiste. Y hoy vivo sentada sabe. Y yo te llamo Padre, me creaste en el vientre de mi madre, me entretejiste en el vientre de mi madre, llevo tu nombre escrito en mi corazón. Llevo tu sangre Tú mi padre, yo tu hija. Oh, mi padre, yo tu hija. Oh, Tú mi padre, yo tu hija. nací eh, para amarte, oh Padre. Nací eh, para adorarte. Oh. nací eh, para obedecerte. nací porque ti te nació. canción. ti te plació.